Добрый день! Сегодня у нас понедельник, 14 марта 2016 года, время 10 утра. Прошло буквально два дня с того момента, как я записал видео о том, как можно заработать биткоин с помощью компании Redex. Давайте посмотрим, какая у меня была статистика буквально два дня назад. Итак, давайте вот Вот таким образом а, была, выглядела моя, скажем так, площадка. Вот был процент ее заполнения. Я на тот момент привлек всего 11 человек, из них 4 э, вот приобрели у меня уровень. 124 переходов было по моей реферальной ссылке. И э, структура моя выглядела, вот сейчас покажу, вот таким образом. 28 человек рефералов, 24 из них было переливы от системы, и площадка была заполнена на 45%. Итак, давайте э, с вами сейчас посмотрим, как же выглядит э, непосредственно моя структура в данный момент по прошествии буквально вот двух дней. По поводу партнеров, смотрите, также у меня осталось 11 человек. За эти два дня я никого не привлек. Вот как было у меня 4 человека, так и осталось. Но площадка заполнена уже на... Сейчас посмотрим, 75%. Давайте перейдем непосредственно к площадке и посмотрим, как она выглядит сейчас. Итак, Как видите, на данный момент у меня уже 47 рефералов. Площадка заполнена на 75%. Вот таким образом выглядит моя структура. Первого, вот второго уровня. Как видите, вот моя уже пятая линия. И она практически уже заполнена. Осталось совершенно чуть-чуть, чтобы закрыть э, первый уровень, первую площадку, скажем так, на данном проекте. Ну, в общем, я никого не агитирую, я просто делюсь с вами своими успехами в данном проекте. Если вам понравилось мое видео и вы хотите знать, а, что же будет дальше, подписывайтесь на мой канал.